Olá, violinistas! Sou a Bianca do Instituto da Che e hoje vamos fazer uma série sobre dicas é, rápidas para violinistas. Então a primeira delas é para ajudar vocês é, a treinarem a afinação, né, sem ficar dependente do afinador, que às vezes o afinador ele vai te dar aquela memória visual e no momento que não tiver, você vai, a, ah, vai acabar né, ficando um pouco perdido. É interessante vocês utilizarem, além do afinador, caso vocês estejam com muita dificuldade, mas as notas pedais. O que, que são essas notas pedais? É quando você pega a nota do tom da música, liga ela e estuda toda aquela melodia, a escala, toda enquanto ela toca. Então, por exemplo, no caso, o meu afinador, é, eu vou colocar aqui 442, por exemplo, se o tom for dó sustenido, né? Aquela cifragem, vamos colocar uma imagem aqui ao lado é, com essa cifragem, tá bom? O, em português e tudo, que alguns afinadores ainda possuem é, esse tipo de escrita americana, tá bom? E vocês vão play. E essa nota vai acontecer e enquanto ela acontece, vocês vão tocar a melodia pensando na, no intervalo delas, pensando na distância que elas vão ter, né? Então isso vai ajudar bastante vocês em relação à afinação, a... vai ajudar bastante a criar esse ouvido, a desenvolver esse ouvido interno que vocês têm. Tá bom? Ficamos para a próxima, então. Vamos ter mais dicas aí pela frente. É... abraço a todos e nos vemos na próxima. Ah, e se você achou relevante essa dica, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva porque vamos estar postando sempre, todas as semanas vamos ter vídeos aí no canal, tá bom? Abraço!